こんにちは、粟田洋介です。今日はこの麻布を使って5年前ぐらいに私が考えた、なんつうんだろう、なんか周りが毛羽立った絵を描くものの作り方を紹介したいと思います。 確かに私が考えた作り方なんですけど、もしかするともうすでに同じようなもの、もしくは似たようなものを考えて作ってる方がいらっしゃるかもしれませんけどね。まあこれが実際に作ったものの写真なんですけど、周りは麻布をほどいてこんな感じで、ふさふさふさみたいな感じになっています。麻布の上に描くのはデコボコしてて描きづらいのですが、これは真ん中をくり抜いてちょっと額みたいな感じにしてあります。 で、今回は四角くくり抜かない方法でやっていこうと思います。用意するものは麻布とキャンバスと、あとは木の板ですね。で、木の板に麻布を貼るんですけど、その麻布を木の板にちょうど良くなるような大きさに切っていきます。何かな こんな感じでとりあえず切ってでこれは木工用ボンドで貼り付けます麻布は結構水分を吸い取るのでたくさんつけます 構な量の木工用ボンドをつけました。で、ちょっとこれを乾燥させます。で、はちょっと乾いたので、次の工程は、ここの糸ですね。これを取っていきます。 ここがほどけていきましたするとこんな感じのふさふさができましたここがちょっとこうなっちゃってるんですけどこれはちゃんと立たせますそしてこのこういう風になってるところここがあんまり曲がってるとこの部分がこういう風に糸をほどいてった時に斜めになっちゃうと綺麗にこういう風にならないのである程度この網目とこの木の板の四角ですねそれを揃えて貼りました斜めに貼ると それはそれでなんか面白いものができるのかなまあそれはそれでまた別のものになるかもしれないんですけどこういう風にするにはある程度きっちり揃えて貼った方がいいと思いますでその次はジェッソを塗っていくんですけどここに直接ジェッソを塗ると絵の具ののりが良くなりますでもこの麻布はかなりデコボコしていますデコボコした感じを生かして面白く描きたいという場合はすごく面白くなるんですが 特にこの小さいサイズだとちょっと私には凸凹すぎるのでここに直接キャンバスを貼ろうと思いますこの布の目の方がこの布の目よりも細かいのでスムースに描けるようになりますなので布をだいたいこの大きさに合うように切っていこうと思いますちょっと切り目を入れて この周りがボロボロになってる方がいいと思うんですよね。このパサパサがちょっと楽しいなと思います。だけどこれちっちゃい方がいいかもしれないな。ちょっと小さめに切ってみます。ここよりちょっと一回り小さめにした方がなんかいいかな。まあ、切ったし貼るっていうのもまたいいと思うんですけど、ちょっと内側に来るように切ってみたいと思います。ちょっとこのふさふさが ひどすぎるんでちょっと切りますねこんな感じになりますちょっとある程度長さを揃えたいのでカットしますこんな感じですねキャンバスこんなちっちゃくなっちゃいましたでここに貼りますなんか絵を描くのはこの大きさになりますで ここにジェスを塗っていくんですが、ジェスは絵の具の定着剤で絵を描きやすくします。それからジェストには接着効果があって、ジェストを塗った時にここに、あとジェストには固めるっていう効果があります。 <laughs> というか、ジェストを塗ると硬くなるので、ここの部分もピーンとなります。で、ちょっとジェストを塗っていきます。ジェストはよく振った方がいいです。 量を吸いますキャンバスをくっつけて大体でいいから真ん中にちゃんと貼りたいな れちゃった部分ですね全体的に全体的にこの毛先を揃えて こんな感じになりました。絵を描く部分がこれでできました。では乾くまで待っていきます。ジェストが乾きました。ちょっとこういう毛羽立った部分を切って揃えていこうと思います。 けがかなり揃いました。次はここに色を塗っていきます。 ではここに絵を描いていくのとこれを壁に飾れるようにしていきたいと思いますちょっと毛先がパサパサの筆で描いていきます歯ブラシも使っていこうと思います ぱり普通の筆の方が書きやすいです な感じで表面の絵は完成です。なんですが、これで終わりではありません。表に普通のキャンバスを貼ったので、普通に描きやすかったです。2017年にこういうのを作ったんですけど、目の粗い麻布にそのままジェスソを塗って描いたので、ここがかなり凸凹で、今描いたみたいな感じの絵だとちょっと描きづらかったと思います。実際に海で拾った海藻とか貝殻とかそういうのを貼りました。後ろは壁にかけられるように紐がついています。 で、こっちの方も裏は今こんな感じなんですけど、まずは絵の具を乾かして、それからニスを塗って、それから壁にかけられるようにしていきます。絵の具が乾いたので、ニスを塗っていきます。こういうの作ったの5年ぶりなんで、すっかり忘れてたんですが、これを作るのかなり手間と時間のかかる作業です。 <laughs> なので動画の方も長くなっていますが、ここまでお付き合いありがとうございます。 まあ手間と時間がかかった分作品も面白いものになればいいんだと思いますそして動画も面白いものになったらいいなと思っていますではちょっとストを塗っていきます ニスが乾いたので今度は後ろにフェルトを貼っていきます裏に木工用ボンドで貼っていきますわざとちょっと大きめのフェルトを貼ったので余った部分をハサミで切っていきます 私はこれを貼る前にフェルトをぴったし機の大きさとかに切るのが難しいので私の場合はこうやって後から切る方が綺麗にいきますまあある程度切になりましたフェルトを貼ったら次は後ろに紐をつけますこういう額装用の金具をつけますあとはネジを2本ですね多分この辺なので まあ、およそこの辺のところ多分ここだなずれちゃったまあいいこの辺だな多分この辺そしたら学装用の紐ですね 私はここに先に通すのが好きですでそれでもう一個つけてでここで結びますでもう片方もだいたいこんな感じかなここで結びます ね余分なところを切ってで完成です裏がねこんな感じでつけました さっき手間と時間がかかるって言ったんですけど、なんかそういうアナログの時間のかかるスローライフみたいのを楽しむにはちょうどいいんじゃないかと思います。今ちょっとアナログって言ったんですけど、私はデジタルを使う方がもっともっと時間がかかってしまいます。まあそれはどうでもいいんですけど、長時間の動画ここまでご覧いただきありがとうございます。この動画が少しでも良かったと思った方はグッドボタン、それからチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。